كورة مهبولة كورة مجنونة كورة بالثالث الثالث يا Gunners الثالث يا أرسنال قتلك بابالها قتلك بدلالها قتلك بجمالها من العبث أرسنال ثلاثة بورموث اثنين ثلاثة اثنين ال Gunners ثلاثة اثنين ماتش البطولة من أرسنال ينتصر قلت لكم سيستفيد من الدرس أي درس أي كورة أي دوري